Good morning. Sì, in effetti qui sono eh, le 11.08, come dico in questi casi, è anche oggettivo, certo non proprio mattina prestissimo, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch, it's uh, February 19, 2022 and it's a Saturday in Naples 60 and 8 Fahrenheit around uh, 16 Celsius and this means that uh, uh, non è quella giornata veramente veramente veramente veramente fredda come in questi giorni in questo periodo sì, eh, sembra appena giornata primaverile, del resto ci avviamo ormai a marzo, tra una decina di giorni, insomma verso la primavera, bene, meglio così, ma comunque invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto a dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, il freddo perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo. Eh, sì, per quanto riguarda il video sui pensieri, come sempre da, da quest'anno, inizio anno, nel caso vi interessa credo lo faccio sempre separato da questo anyway as it just see from the window this afternoon I think that uh, uh, it will be going up to uh, i stessi gradi di adesso, se non anche qualcuno in più. But the important thing with this atmosphere, as you notice, as you all notice, is that surely we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine and I think all along the way ovviamente qui all along the way uh, altre 3-4 ore fatto 5 ore massimo, anche palle 5 ovviamente, fa sera, ma veramente bene così, eh, che dire in questi casi, a meno che le cose proprio non cambino clamorosamente, ma non penso, nel caso poi aggiorno, ma... Said this from the mythical window with the colored curtain. Sublime oggi, nulla da dire. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Have a great day, in all the people who follow the channel, and the reports. Sì, un saluto veramente a tutti. So again have a great day him, all these people, and everyone too.